Мы вот э, занимаемся органическим земледелием. Сейчас подали документы на сертификацию Беларуси своей продукции. Это вот розовые томаты, это такие обычные. Розовые, они кожура тоньше, да? Да. А сердцевина, ну там побольше, mm -hmm. бывает этих семечек. Мы начали сделали линию сока абсолютно натуральный, никаких консервантов там нету, просто э, значит идет э, 78 градусов обработка и все. А сахар? Сахара там нету, сахар в яблоке. А нет, не добавляют. Абсолютно, ничего не добавляю. Кто дал копейку купить пакет этого? 7 рублей. 7... Нет у меня денег. Он помог. 7 рублей. Александр Егорович, хотим представить вам молочную группу. Александр, это семейный бизнес у них. Вы все это сами производите. Да, у нас свои коробки. И торгуете постоянно. Ну, конечно. Здесь. Да. А у тебя цех какой-то или что? Оборудование ну, пока, специальное пока, или сами? Пока это, скажем так, условия там дома, э, ну, стесненные условия. Но сейчас строим уже более э, обширное помещение, будет такая ну, сырварная. Угу. А вы в каком районе работаете? Воложинский, да? А сколько коров у вас? 10 дойных сейчас, и еще будет 10 вот э, И что у меня 11 коров, тебе 10. 20. То есть я могу свое молоко продавать тебе корове? Ну, если пройдете, скажем так. Или нет, у меня по качеству, по цене, но мы договоримся. <laughs> А какая у вас жирность? Жирность 4,8, э, 4,6. А у нас 5. 5,6? А что за корова? Джерси и аршин. Нет, у меня чернопестры обычно. А -а -а. То есть тебе мое молоко не подойдет. Слушай, ты продвинутый Я вам человек. даже могу подарить э, пирочку. Серьезно? Нет, что, мы можем обменяться. Нет, я на черный пестры не меняюсь. Нет, я тебе бычка продам. Ну, на ну, ну, мясо будет. Ну а какой Интернет... Э, сыр ты любишь больше всего? А я как-то не люблю вообще сыр. <laughs> У нас специально люди приезжают для того, чтобы попасть на эту точку и купить здесь продукцию. наша. А когда ты готовила ее? А, готовлю в каждом выходном. Я приезжаю пятница, суббота, воскресенье. То есть ты э, вот эту квасишь капусту да. каждую да, неделю, да? Каждую неделю. Берешь квашу. свежую и квасишь? Беру свежую. А где квашу. берешь капусту? А, своя у меня капусточка. А своя? Да, своя. А хватает своей? Ну, Хватает пока. Это микрозелень. Это прямо можно в квартире, прямо в помещении. Ну так Стеллажная это же система. сколько надо? Нет, Нет, не поверите. Растет быстро очень. Вот этому растению две недели. Считается, что микрозелень, в отличие от взрослого <clears throat> растения, интенсивность полезных веществ 5-10 э, раз выше. Это да. Горох, да? Горох. Он обычный, как высеваем, а, да? Как высеваем, ну, мозговых сортов мы берем. Мне понравился больше он по вкусу. Получается более сочный, сладкий зелень первый раз сравниваю взрослое растение с этим, действительно. Вы загадываете желание на суше. первый раз. <laughs> Оля, загадал уже, спасибо. Предлагаем вам посмотреть чаи, смеси делают белорусское предприятие. Это все ты производишь и продаешь и упаковываешь сам? Упаковывается в Минске. Мязели мы собираем эти травы, сушим, э, затариваем. Но упаковка твоя? Упаковка, да, наша естественно. А сушишь как? Естественно или Нет, э, сушилки. У нас э, теплогенераторы. Понятно. Там при определенной температуре. Разрешите вас еще пригласить на дегустацию чая. Это все твое? Да, это все. Без меда, без сахара да, надо пить, без да? сахара. Ну, чаю все рекомендовано без сахара, без меда, так э, как если это с добавлением, это уже будет чайный напиток. Вот оно как. Понятно. Как там натуральный, ну, да. А что у вас импортное здесь? Нет, у нас, вы знаете, в основном э, наша белорусская вся продукция. Э, только рыбка сушеная получается мы э, российская и Да. А это? А это наша Брестская область. Хотим вам еще представить Андрея. Тоже Это Андрей, все твое? Нет, вот личное подсобное вот. на дровах. На дровах, а э, как раньше в горе копали нору и коптили, или ты как ты ее а, коптишь, или у тебя печка? У меня печка стоит кирпичная, а, есть вот сейчас вот а, делаем, кстати, печь прокладываем трубу, то есть подкоп из горочки. Ты э, мясо производишь у себя или покупаешь это Нет, мясо? мясо я покупал у фермеров. Берешь мясо и коптишь у себя? Да. И это рентабельно получается? Получается, что да. Рентабельно, да. Ну, спрос есть, покупают люди? Покупают. Молодец. успехов. Спасибо вам тоже. Успехов. Так. Особенность наших сладостей в том, что в них нет сахара. То есть, да, у нас есть линейка на сахаре, э, зефир, э, халва, но у нас есть линейка на меду и есть линейка вообще без сахара.